¿Vuestro perro os persigue por todos lados? ¡Ah! ¡No me dejan paz! ¡No! ¡Es como mi sombra! Veamos si me puedo librar un poco de ella. Hola chicos, yo soy Tasha y esto es... ¿Está aquí? No. ¿Y aquí detrás? No. ¿Seguro? No. <laughs> ¡Oh, no! Papi, ¿qué haces en la bañera? <laughs> ¡Ya me has encontrado! Esta vez me esconderé aquí. ¡Gracias! ¿Pero qué hace? Si se le ve un montón. Si no la miro, no me ve. Si no la miro, no me ve. Si no la miro, no me ve. <laughs> Pero ya me has encontrado. ¿Dónde está? ¿En serio? ¡Sí! Este escondite parece mejor. ¿Está aquí? No. ¿Detrás de la puerta? No. encontré! ¡Que me pilla! ¿Pero dónde se ha metido Sergio? ¡No lo encuentro! ¿Me habrá dejado sola en casa, verdad? Esta vez Tasha estaba tardando en encontrarme.

Dasha. ¿Dónde está la Dasha? Dasha, venga, corre. ¿Dónde la Dasha? ¿Dónde está la Dasha? ¿Dónde está la Dasha? <laughs> ¿Dónde estaba la Dasha? <laughs> ¿Dónde estaba la Dasha? Barranota, ¿dónde estaba la Dasha? Qué traviesa y tierna es Dasha.